You know nobody's отправились в Арабские Эмираты и сейчас живут в роскошном отеле на острове Палм-Джубейра в Дубае. <laughs> Я пока не понимаю, что за мной не буду пойму. Да я не хочу пока идти домой, Да нибудь уйду, я Я пока не понимаю, что за мной не буду пойму. Да я не хочу like это выкрикнул же тряпочку Кинулет, самолет, хайберет Через год он живет, третий год, ну да Я как тот анекдот изо рта Строго рот, твоя меня ждет всегда Мне говорят, я сделал все обмана и Говорят, легендою не стану никогда Но что же мне ответить, тем не блана? У моей охраны есть охрана Причем молодой аристократ С сыгранным лицом из карат Перебирать, перебирать И я легенда, можно умирать Bitch, I'm Если я спал с тобой Не думай, что я твой, не говори Со мной ни слова про любовь И снова день дома Кассету поменяй, я научу Тебя себе не доверяй Если я спал видят колян Конечно, на лампах Не знаю, умер, но нагнать под мы Летел с двух ног, видят колян Конечно, на лампах Не знаю, умер, но нагнать под диском это мой год Отъебал всех, это было легко Хукан, так я иду на рекорд Накрутил руку на пол Я прямо пол Меня джерил иду Номер действительно, но цифры не врут Карманы бьют Какие это мой друг, Моя новая хата слышит, это мой друг Летел звук Окей, как канал Это компьютер, шамалам Компьютер, не знаю, мне Растал на тэт под диском Летел звук Окей, как канал Это компьютер, шамалам Компьютер, не знаю, мне Растал на тэт под диском Come on. Летел с двух орбит, канал, канал Wiesz, mam na longach Nie znemu nie raz Ona chyba dyskę myli To znów odli Не своему не разнул Опять под дисками When you step into my digits, when you're fucking mouth, ten toes down. When you step into my digits, when you step into my digits, when you're fucking mouth, ten toes down. When you step into my digits, when you step into my digits, when you're fucking mouth, ten toes down. When you встречали с тобой полгода И бывало в душе не в погоды Но мы встретим тот ясный день Я так счастлив и снова влюбился Я не похож на красавицу in your heart Не забывай меня Не забывай меня Не забывай меня Не забывай меня Отходи на ту улицу Там все желания сбудутся what are you doing?